Salut Pierre, salut à tous. Aujourd'hui, on va discuter de sources d'inspiration dans notre univers favori au travers de trois supports, une BD, un roman et un supplément de jeu de rôle. Vous avez aimé Rogue One et Rebels, et vous avez toujours voulu aller plus loin et en savoir plus sur des personnages emblématiques de l'ère impériale, alors voilà ce que je vous propose. Tout d'abord, la BD Kanan, le dernier padawan. Présenté en deux tomes et en français, vous y découvrirez comment le jeune padawan Caleb Doom, apprenti de la maître Jedi Depa Bilaba, va échapper in extremis à l'Ordre 66, se fondre dans la masse et devenir petit à petit un certain Kanan Jarus. Les dessins sont chouettes, l'action est permanente, et vous voyez enfin ce qu'est la vie d'un Jedi en fuite à l'époque de la Purge. Après cela, je vous propose la lecture du roman Une nouvelle aube. Nous sommes en moins 11 avant la bataille de Yavin, nous retrouvons un certain Kananjarus qui cherche à se faire oublier comme convoyeur de minerai entre la lune Sinda et la planète Gorse. Bizarrement, il va croiser le chemin d'une activiste Twi'lek, une certaine Hera Sindula, venue sur place avec la ferme intention de mettre des bâtons dans les roues d'un mania du minerai, le redoutable comte Demetrius Vidian. Voilà la genèse de Rebels, et croyez-moi, le méchant vol des tours. Enfin, je ne peux que vous conseiller la lecture de l'excellent supplément de jeu de rôle Dawn of Rebellion. Désormais traduit en français et en route pour la publication, du moins je l'espère, ce supplément vous donne tous les outils pour transposer votre table de jeu de rôle à l'époque de la purge et de la naissance de la rébellion. Avec de nouvelles carrières comme le Padawan survivant ou le vétéran clone, il y a de quoi faire pour monter une équipe pimentée. Dans cette équipe, vous pouvez y mettre un Jedi Renega, des crapules anti-empire ou d'anciens soldats qui composeront peut-être les premières cellules de la rébellion. Si vous voulez jouer à une autre époque que l'après-bataille de Yavin et la chute de l'Empire, prenez les trois livres de base, faites un servant mélange, faites monter l'adrénaline et c'est parti. Bien sûr, une sélection d'œuvres de bandes dessinées et de romans s'élargit de plus en plus sur cette période. Si j'ai un dernier conseil, Partez à l'aventure dans la peau de Cal Kestis, le héros du jeu vidéo Jedi Fallen Order, et vous connaîtrez la vie d'un Jedi isolé à l'époque de la Purge. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets. Vous savez pourquoi.